Siema, tutaj Bartek z kanału Bademi 10 i chciałbym dzisiaj Wam przedstawić unboxing modelu HPI Savage zakupionego z drugiej ręki. Według opisu był używany dość mało, a jak jest w rzeczywistości zaraz się okaże. Przyszedł on w pudełku od wersji 3.5 ale mam nadzieję, że jest trochę inny w środku. Ok, na start dost, widzę, że dostałem ekstra dwa podgrzewacze. Butelkę do paliwa, ale jest chyba tak, jest korka i bo bardzo dawno temu było paliwo. Zostawione w butelce. Widać zacieki. Dobra. Może na czarnym godzinę się przyda. Następnie stary kontroler TF3 teleskopową antenką. Na tym chcę oko wyzubać. Kryształem tak. numer dwa na 8 baterii. Mam stara technologia. oryginalny HPI filtr powietrza i jakiś tajemniczy worek, o którym wcześniej było mowa w opisie modelu tasiemka zaciskowa ładowarka do podgrzewaczy wygląda na nieużywany, no ale zobaczy się w przyszłości. Następnie jest sprężyna do zaciepienia wydechu do silnika. I jakiś worek z częściami. Zobaczmy dokładnie co jest. Cztery większe body clipsy. łożyskami. 15 ząbków. Wygląda na mało używane, mało są ząbki strapane. Koło zamachowe, trzyklockowe, mały klucz, jedna śrubka, chyba do skręcenia tego i, i sprzęgło trzema klockami i sześć sprężynek, trzy grubsze, trzy chudsze i śruba do skręcenia całości, a sprzęgło Sprzęgło jest dobrze, klocki się odprzęgłam. Wyglądają na mnówka. Fajnie, fajnie, to się przyda, to się zawsze przydaje. No i dobra. Nadeszła pora na sprawdzenie modelu. I oto jest. Oto model. Jak zauważono liście wcześniej, jest on bez silnika. Rura wydechowa jest. Zbiornik paliwa jest. Zdejmiemy pokrywę od baterii. Żeby wszystko widzieć. I teraz widać tak. Jest stary odbiornik. Od Fatuba. FP myślnik L122JE e. czyli jest od innej firmy, ciekawe czy będzie działać serwo na gazie i hamulcu jest inne, jest Tower Pro MG995 jest Widzę jest pakiet, ten, e, magazynek. Cztery baterie. Oczywiście wsadzę od razu 6V. Mały pakiecik. A na skręcie serwo jest to samo. Tower Pro MG 995 Digital High Speed. Zębatka, no tu widać już zużycie, ale nadal spoko pociągnie. A, spokojnie pochodzi. Jest to wersja dwubiegowa, jest to wersja X 4.6, czyli ten już dość nowy. Podwozie jest to tego nowego typu. kubki od dogbonsów widać, że są jeszcze w super stanie. Chyba naprawdę nim długo nie jeździł. Opony są inne, nie są te starter, standardowe, to są Deep Bones, ale strasznie miękkie, napompowane powietrzem. Naprawdę bardzo, ale Wyczerpność mają naprawdę, no. Super. Roll cage. Widać ślady użytkowania, ale naprawdę jest spoko. A jak w zbiorniku paliwa. Nie widać żadnego syfu. Czyli paliwa nigdy nie zostawią na dłuższy czas. To nic. Teraz znajdę jakieś baterie do kontrolera, plus baterie do modelu i sprawdzimy czy serwa działają. Okej, okay, tak, wszystko popodłączałem. Włożyłem pakiet 30V 1600. Mm. Tak, wszystko jest ładnie podłączone. Wykonujemy pierwszy test. Tak, Lekko wrócę, żebyście dobrze widzieli serwo. Gaz. Hamulec. chyba tyle. Teraz wezmę kamerę, trochę blisko kameruję go. Ale widzę, że to będą... będzie fajna przygoda. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji kanału i zapraszam do moich innych filmów. Na razie. pretend to be fine And honesty takes up